I giapponesi anziani sputano molto e ruttano dopo aver finito di mangiare. I giapponesi giocano molto al pancico, preferiscono avere un buon lavoro piuttosto che avere bambini. Nelle grandi città del Giappone non vedrai nessuno con le scarpe sporche. Non c'è galanteria nella metro, gli uomini non si voltano per guardare le donne, considerano che le relazioni romantiche siano fastidiose. Ciao ragazzi, ho giusto 5 minuti perché sto per andare praticamente in aeroporto perché sto per tornare in Giappone, però siccome oggi ho avuto questa giornata che ero a Milano, ho visto Sol Mafia, siamo andati insieme alla festa del fumetto e alla fiera del fumetto, scusate, di Novegro, ci siamo divertiti tantissimo e un sacco di belle cose, però sono tornato a casa e prima di partire mi sono trovato questo video che mi ha veramente uh, fatto arrabbiare e ho detto cavolo devo farci un video perché la famiglia surrogata che era anche un cioè è anche un canale che a me piace sinceramente però quando ho visto questo video chiamato le 99 cose incredibili che puoi vedere solo in Giappone che ho appena visto e che c'ha già 20.000 visite mi sono un pochino alterato perché c'erano veramente un sacco di cazzate adesso sto un po' valutando se veramente quello che dicono la famiglia surrogata siano cose vere o se sono un sacco di imprecisioni e luoghi comuni che non hanno senso perché comunque hanno fatto questo video chiamando le 99 cose ma tante di queste, a parte che tante cose si ripetevano, quindi già lì dici non sono proprio 99, e poi veramente c'erano un sacco di imprecisioni, alcune erano proprio cose sbagliate, già in un precedente video avevano detto che un'altra stupidata sulle 20 cose incredibili sul Giappone che avevano detto che se il fratello più grande chiede al fratello più piccolo la fidanzata in sposa, quella la deve sposare per forza che è già lì, però gli ho detto vabbè non faccio un video reaction perché non mi sembrava, insomma ho detto vabbè dai insomma non mi sembrava il caso, però questa volta veramente si è superato il limite limite sono state dette un sacco di falsità sul Giappone che hanno già visto in 20.000 persone e mi ha fatto veramente arrabbiare quindi ho detto no non posso non fare un video la maggior parte sono soltanto luoghi comuni e cazzate quindi niente di grave però alcune sono veramente veramente veramente gravi ho detto cavolo devo proprio dire la mia e come sono le cose in Giappone perché non voglio che passi un'immagine sbagliata del Giappone quindi vabbè adesso ve ne dico ne ho trovate una ventina che comunque su 99 20 sono sbagliate e comunque ce ne saranno state altre 30 che erano imprecise uccise quindi su 99 forse ne avete dette 10 di giù non lo so quante ne avete dette comunque una percentuale molto bassa che secondo me cioè dai insomma veramente io avevo anche scritto su un commento tra l'altro il commento che ho fatto è stato cancellato io avevo fatto un commento precisando alcune cose sotto questo video era stato cancellato perché ho detto no allora ci faccio un video però avevo scritto in un precedente video quello delle 20 cose ho detto bel video siete bravi però c'erano delle imprecisioni se volete fare un altro video sul Giappone contattatemi e magari mi metto in contatto con qualche giapponese così avete proprio di prima mano le informazioni sul Giappone silicone però eh, evidentemente così non è stato hanno fatto questo video che era un insieme di stronzate che mi ha dato abbastanza fastidio comunque iniziamo subito allora le pantofole in Giappone io ho viaggiato con un sacco di giapponesi non è vero che è una cosa praticamente che tutti i giapponesi che salgono su un aereo si portano assolutamente sempre eh, dicevano le pantofole non è così un sacco non se lo portano alcune se lo portano come gli italiani nulla di così strano durante i voli in aereo i giapponesi portano sempre delle pantofole per poter togliere le loro scarpe e far riposare i piedi. La seconda cosa era che le scarpe, dicevano delle scarpe che in città non si vedrà mai nessuna con le scarpe sporche, ma cosa vuol dire? Cioè non è vero, ci sarà chi ce le ha sporche e chi non ce le ha sporche, ma non mi sembra una cosa incredibile che c'è solo in Giappone. Nelle grandi città del Giappone non vedrai nessuno con le scarpe sporche. La terza era un altro luogo comune che diceva che a tutti i giapponesi piacciono i romanzi leggeri e i manga, cosa che non è vero, io ho tanti amici che invece odiano i manga, quindi non è una cosa proprio così strana. I giapponesi amano i romanzi leggeri e i manga. Poi parlavano di addormentarsi sul lavoro, che vi insegno così anche una parola in giapponese, si dice inemuri, che dicevano che praticamente addormentarsi sul lavoro è una cosa molto positiva e se ti addormenti sul lavoro sei visto come se ti sforzi molto e fin qui dai diciamo che sta un po' scomparendo, però è una cosa un po' vera. Però dicevano che se non ti addormenti sei visto come uno scansafatiche. Non è vero, non è, non è proprio così, quindi diciamo che è un po' un'altra cosa che non è proprio precisa e non è esattamente giusta. Se il Giappone è uno dei paesi in cui il ritmo di di lavoro, il più estenuante, il buon senso vuole che addormentarsi al lavoro sia piuttosto ben visto. Sul serio, un impiegato che schiaccia un pisolino durante le sue ore di lavoro dimostra molto semplicemente che hai lavorato bene fino allo sfinimento. Invece, un impiegato che non dorme al lavoro può essere visto come uno scansafatiche accanito. La terza cosa, qua si parlava, loro l'hanno detto pancico, che in realtà sarebbe il pacinco, dicevano che i giapponesi giocano al pacinco. Allora diciamo che sì, ci sono delle persone che giocano al pacinco, ma sono molto legate anche alla mafia e io ho un sacco di persone persone giapponesi che non ci hanno messo, anzi penso che la maggior parte dei miei amici non ci ha mai messo proprio neanche un piede in un pacinco, quindi non è, cioè è come dire che agli italiani piace giocare d'azzardo, ci sono a quelli a cui piace giocare d'azzardo e quelli che non giocherebbero mai a giochi d'azzardo, quindi dobbiamo essere precisi con queste cose, perché se voi dite ai giapponesi piace giocare d'azzardo, automaticamente chi vede quel video pensa quella cosa, ed è sbagliato perché non è giusto. I giapponesi giocano molto al pancico, un gioco che somiglia al flipper, in questo gioco non guadagnano denaro ma piuttosto dei punti punti per comprare merci. Comunque andiamo avanti. Poi altra cosa incredibile che si trova solo in Giappone. Le donne hanno i capelli lunghi e gli uomini hanno i capelli corti. Ma oddio, in quasi tutto il mondo non è una cosa incredibile che c'è solo in Giappone. Cambiate il titolo. Dite 99 luoghi comuni sull'umanità, non sul Giappone, perché non ha molto senso. La maggior parte delle giapponesi hanno i capelli lunghi, mentre gli uomini preferiscono averli corti. Comunque, poi c'era le persone anziane sputano. Questo è stato il motivo per cui mi sono molto arrabbiato, perché non è vero, io non ho mai visto nessun giapponese sputare in dieci anni che sta in Giappone. I giapponesi anziani sputano molto. Tuttavia, io dieci anni fa vivevo in Cina e ho visto molti anziani giapponesi, anche giovani, sputare per le strade, quindi forse è qualcosa più legato alla Cina. Tra l'altro poi in Cina, in vista delle Olimpiadi, quando ci sono state, avevano messo in legale a Pechino fare questa cosa, perché tanti taxisti sputavano dai, dai taxi, quindi è una cosa legata alla Cina, non c'è... Cioè, devo dire che in questo articolo ha fatto un sacco di casini mischiando la Cina e il Giappone, e poi cose che magari sono successe dieci anni fa facendo ripassare con cose che succedono sono adesso in Giappone comunque vado avanti vi leggo le altre poi i giapponesi ruttano dopo aver mangiato mangiano rumorosamente i loro alimenti e ruttano dopo aver finito di mangiare anche questa è un'altra cosa sulla Cina ma anche qua sulla Cina rurale non è cioè sai si dice che ruttando cioè è una parte della, ma anche qua io non è che direi mai tutti i cinesi ruttano perché ruttare eh, fa sì che fai passare che hai mangiato che, sei, che, ti, che hai gustato il tuo alimento diciamo che magari c'è anche questa realtà però non si può dire e pare che poi non c'entra col Giappone quindi anche lì è un altro errore però dobbiamo essere precisi quando diciamo le cose perché non ha senso e mi fa arrabbiare perché io vivo in quel paese e mi spiace che certi italiani poi mi vengono a dire oh le geisha sono troie e cose così non è vero è perché c'è gente come la famiglia dei suricati che dice cazzate le fa passare per vere e fa di una persona un fascio cioè se una persona si sposa con un videogame tutti i giapponesi si sposano con un videogame non penso proprio comunque andiamo avanti i giapponesi non fischiano quando passa una donna gli uomini non si voltano per guardare le donne anche se indossano minigonne non fischiano dopo loro e non fanno nemmeno complimenti loro loro per strada. Questo è un luogo comune sull'Italia, gli italiani fischiano quando passa una bella donna, ma non è una cosa incredibile dei giapponesi. Diciamo che fischiare quando passa una bella donna è una cosa incredibile degli italiani, se proprio, ma anche lì non è che tutti gli italiani siano così. Alcuni lo fanno, alcuni non lo fanno. Però come fa VJ quando ha fatto quel video reaction su quella mm, ragazza, non mi ricordo adesso il nome, che parlava dei luoghi stranieri americana, che parlava dei luoghi comuni in Giappone, e, e hanno detto, ah oh, gli italiani sono così, capite? Dovremmo invece essere più aperti e non farle passare come come cose strane, un paese diverso da noi, siamo tutti uguali, <laughs> cioè non, non so, sì, abbiamo delle culture diverse, parliamo della cultura, ma informandoci prima, non dicendo cose a caso. Scusate, però ogni cosa mi fa arrabbiare. Poi cos'è? Ah, che i giapponesi non sono garanti, nel senso, eh, galan, non mi ricordo come si dice la parola, però i giapponesi non si alzeranno mai se magari c'è una donna. Questo è un altro luogo comune che in treno. Non è vero, ci sono un sacco di giapponesi che se vedono una persona anziana si alzano anche se non sono nei posti riservati alle persone anziane. Non c'è c'è galanteria nella metro. Laggiù ci sono sedili dedicati alle donne e alle persone anziane. Gli altri vengono occupati da quelli che arrivano per primi, quindi un uomo non si alzerà mai per lasciare il suo posto a una donna. Quindi è... io in primo sono il primo che mi alzo, magari ci sono altri stranieri maleducati che sono stati in Giappone, <laughs> però un sacco di stranieri si alzano se vedono una situazione del genere. Stranieri e anche giapponesi, quindi non è una cosa così allucinante sul Giappone. Poi cos'è che c'era? In linea di massima i giapponesi si vest... i, vesti... i loro vestiti non hanno marchi marche anche qua non capisco cosa vuol dire in linea di massima in Giappone i vestiti non hanno marche in linea di massima in Giappone i vestiti non hanno marche no, non riesco proprio a capire proprio cosa vuol dire, quindi spiegatemelo, grazie, perché non ha senso questa frase e non ha proprio senso quello che cercate di dire, non, non ha, cioè dite che non hanno grossi, ma anche qua non, non capisco. Poi, i giapponesi considerano le relazioni romantiche molto fastidiose. Molti giapponesi che hanno una ventina, una trentina d'anni, considerano che le relazioni romantiche siano fastidiose. No, non è così. Poi, i giapponesi fanno fatica a parlare della loro sessualità. I giapponesi fanno fatica a parlare della loro sessualità. Ma, ehm, penso che in tutto il mondo può capitare che c'è chi ha problemi a parlarne della sua sessualità e chi non ne ha problemi, però non è una particolarità del Giappone. Poi, i giapponesi preferiscono un buon lavoro ai bambini. Gli studi dimostrano che i giapponesi preferiscono avere un buon lavoro piuttosto che avere bambini. Ho detto degli studi che studi, cioè se dici che degli studi informami perché non credo che sia così, comunque vabbè, boh, degli studi hanno detto così, boh, però se dai un'informazione così per favore di quali studi, perché se tipo è stato il giornale Cioè eh, o qualche giornalista che scrive sempre questi titoloni tipo 3 milioni di bambini rapiti in Giappone, cioè e allora ti dico no, sono minchiate, quindi anche voi non ripetetele. Poi i capi non si congratuleranno mai con i loro dipendenti se hanno fatto un buon lavoro. In Giappone i capi non si congratulano mai con i loro dipendenti anche quando lavorano lavorano bene. Altra cosa che non è vero, cioè, vabbè, continua a leggerle. Poi, ai giapponesi piacciono i denti storti. Ai giapponesi piacciono i denti storti. Sì, piacciono i denti storti, però diciamo che piace quando la... Infatti avevo fatto un video anche sui canoni di bellezza in Giappone, che ai giapponesi piace quando l'incisivo... non so che questo è un inciso, comunque questo dente qua si chiama Yaiba, e quando c'è l'Ai Yaiba, che praticamente va un po' in fuori, e tanta gente se lo mette. Però non è che ai giapponesi piacciono tutti i denti storti, c'è questo... Cioè, è un po' più complicato di così. Là l'avete fatto molto semplice, un po' impreciso. Poi qua l'ultima è quella del gancio, che è quello scherzo in cui ci sono... Però diciamo che non è uno scherzo molto comune che fanno tutti i giapponesi. Il gancio è uno scherzo abbastanza frequente in Giappone, il quale consiste nel giungere le mani simulando una specie di pistola. Poi bisogna mettere le dita nel sedere dell'altra persona gridando gancio. Magari qualche bambino dell'asilo lo fa il gancio di fare così nel culo di, di un altro e aprire la mano, però non è proprio un una cosa che fanno molto spesso i giapponesi quindi diciamo che ci sono un sacco di imprecisioni qua adesso mi fermo perché ne avrei troppe ma non voglio fare un video di due ore e mezza diciamo che ci sono state un sacco di imprecisioni un sacco di cose sbagliate e un sacco di cose che mi hanno fatto arrabbiare che vorrei che passasse un'immagine diversa del Giappone e vabbè comunque queste erano un po' le, le cose che mi hanno un po' turbato che hanno detto in questo video comunque guardate ragazzi se sentite in qualche video cose stranezze sul Giappone andatevi a informare fate le vostre ricerche chiedete succede anche a me spesso sono gente magari vuole fare capito titoloni e dire cose così per fare scalpore così la gente condivide il video tante cose non sono vere quindi non fidatevi di tutto quello che sentite su youtube specie da youtuber che non sono mai stati in Giappone presumo o che magari hanno una visione molto molto superficiale del Giappone e non hanno fatto le loro ricerche vabbè spero che questo video vi sia piaciuto ditemi che cosa ne pensate nel commento e spero che questo video vi abbia fatto un po' capire meglio quello che, che hanno detto le cazzate che hanno detto di come stanno realmente le cose in Giappone. Io domani me ne torno in Giappone, quindi un abbraccio e ci vediamo domani con un altro video, spero, presumo. Chissà. Ciao e auguratemi buon viaggio nei commenti. Continuate a iscrivervi e lasciate un commento. Attivate anche la campanella. Ciao ciao!